shopper. No, I'm a driver. Dealt with that. <laughs> That's relationships. dito. Paano ka paanda rin? <laughs> Paalam sa guys. Mahal na mahal ko kayong lahat. Ako rin <laughs> Ako rin. What the fuck? Ako din boss. Papaalam na ako. Papaalam na ako. Pakisabihan na lang yung pamilya ko na mahal ko sila lahat. <laughs> Ganyan lang tayo, taas baba lang. <laughs> Sa gilid. Mamatay na tayo. Okay. So, yun yung first time ko talaga <laughs> mag-trip. Ano ba tawag ko? Rampad. Rampad. Arrow. 8 at saka 5 pabalik. Ayan. eh. Help us. Baka nakapatay yung numpad mo. Baka nakapatay. 8. Ayan, eight dapat mo, under. Ayan. Ayan, 8. W, W, W, W, W, W, Pabalik tayo. Gagawin. Puta kita ka. Ibaba mo na. Ibaba mo na. Ibaba mo na. S, Mamatay na S yung baba, S yung baba, S, S yung baba. Ibaba mo Saan ka tayo. Eh. ba? Buko ka ba? Mamatay <laughs> na tayo. Nagsisisi ako, napalabas ako ng chopper. Ibaba mo. Bakit ko pa kasi pinayagan mag-drive to? <laughs> Ayun na, ayun na! Umiikot na siya, umiikot na. Maraming LSD dito, wag ka dito. Wag. Ayun na, ayun na, Sasalpok na sa bundok! Putay na! Babag na, babag na! Kaya! Yan na, yan na! <laughs> Ayan na! Ayan <laughs> na! Mamatay tayo. Iba, iba, iba mo na. Isasalpok, isasalpok sa... Wilson! Palang yan, mamatay tayo. Mamatay na tayo. Mag-rappel na kayo. Mag-rappel na kayo hanggang mababa Ayun na, ayun na, ayun na. Mag-rappel na ako, boss. Mag-rappel na Mag-rappel na kayo. Mag-rappel na ako, boss. Sige, mag-rappel na ako. Sige, mag-rappel na ako. Oo. Kaya ba? Gago kayo. Namatay. tinaas, tinaas. Mag-reply ka na, Aaron. Mababa pa. Please. Uy, pa-live, pa-live ako. X lang, X lang. Pahay. Mag-live kayo, patingin. X lang, Errol. X lang, X lang, Errol. <laughs> Nag-rappel na ako. X lang, Errol. X mo. Isang X lang. Dali. Iyo. Iyo. Umamatay din ako. Ang dahil mo dito, try mo dito sa taas. Gago. Nag-rappel ako. Anong? 525, boss. Mamatay tayo. Help! Help me! Ay, diba? Mm, okay na. Sabi nung nakita ng rappel ka, tinaas yung crab chopper. Gago nga, gago. <laughs> Malapit na ako sa baba, tinaas. <laughs> Tayo. Ala, ala! Mamatay na! Tawin mo, bakit ko yung babay? Ayun na kayo. Ito, ito, ito, ito, baba! Mamatay. Ayun, ayun, ayun. Oh. Hindi na marunong. Oh, di ba? <laughs> Safe plan. Safe landing. On the right. <laughs> Win! Uy, go, go, go, go, go, go, go! Uy, pambiro sa sabog! <laughs> Gawin mo muna, boss. Mami na sumabog nakapag-drive <laughs> ka. Wala bang chopper, ano? Car Cha ano? Wala. Cha chop race? Uy! Ubot ko ako pala sa ito! Ubot! Pamira! Boss, parang ano ah. <laughs> Papasabugin mo ata. marunong, di marunong. Madam, mag-rappel ka mamaya. Para extra, extra. <laughs> Oh, X yun, X yung Rafael. X. Ay, ah, X. Kusa yun eh, pag in-X mo eh, bababa ka kahit ano eh. Oh, X mo na, X mo na, malapit ah, mo. Na-X mo. practice ka dyan oh. Rappel. Si madam mo yun, saka sa hero lang mo sa gilid eh. Mm-hmm. Sila lang makapag-rappel. Ayun na, ayun na, ayun na. Bakit ka? Bakit ka? <laughs> Gago. Sakap <laughs> ka. Ayun ang bulag tao. Bulag tao. Thank you. Ayun, ayun.